За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу та? Сайхан намарч байна уу? Сайхан. Ажил хэр байна? Оо сайхан. Сайн байна. Корона гарсноос хойш ер нь гайгүй үйлдвэрлэл бол гайгүй явал байна. Тий, ер нь бол үйлдвэрлэл явж байгаа. Чи Польшид бас бизнес хийж байсан хүн тийм ээ? Аа тэгээд тодорхой хугацааны дараагаар Монголд ирээд бас өөр ингэсэн бизнес брендинг бүтээгдэхүүнээ бий болгох гэж зүтгэж ба үйлдвэрлэгч. Тэгэхээр э, мэдээж бид нар бас нэг юм харах хэрэгтэй байна. Польшид бизнес хийж хагаад Монголд бизнес хийх хоёрын хооронд ямар ялгаа байна гэдэг талаас нь би яхан сонирхоод байна. За тэгэхээр хоёул нэг юмнаас эхэлье. Яг чиний бага насны амьдралаас яг май гэдэг хүнийг төлөвшүүлсэн, яг өнөөдрийн май майцэцэг гэдэг хүнийг бүтээсэн бүтээгт нөлөөсөн тэр гол зүйл аав ээж гэр бүл эсвэл одоо хүүхэд наснаас чам төлөвсөн тэр зүйлүүдээс ярих эхлэхгүй байлаа. За Э, галаахыг ингээ харахаар өөрөө ирэх ингээл нэг сэтгэл ингээ нэх юм сайхан уужирч яагаад тэгэхээр та мэдхгүй магадгүй та өөрөө бас мартцсан байж магадгүй эсвэл э, бас мэддгүй байж магадгүй та битэрийн анх танилцсан түүх өөр бас аюу сонирн байхгүй юу та хаа байсан Америкас э, би таны нүрийг харж байгаагүй те анх удаага ингээл ярихад та надад амар тийм сэтгэлийн том урам дэм өгөөл тэр холын Америк орноос миний дотор юу болоод байгааг та маш сайн мэдэрч ирсэн байхгүй юу. Тийм болохоор та миний хувьд бол одоо ингээл харахаар яагаад ч юм уу ингээл <laughs> э, тэгэхээр э, танд баярлалаа. За тийм. За миний хүүхэд нас. Гэхдээ ер нь тэгэл хүн эхээс төрж одоо энэ дэлхий дээр э, хүн болоход дуудах нэрээс эхэлдэм болоо гэж боддөө шүү дээ. Миний нэр бол Майд цэцэг. За А эмээ өвөө минь өвөө минь надад өгсөн энэ нэрийг би одоо аавынхаа талтч, ээжийнхээ талтч хамгийн том ачин байсан. Аа зөв. Маш олон хүмүүст баяр баясгал, аз жаргал одоо авчирч төрсөн хүүхэд. А тэгээд өөрөө би майн баяраар төрсөн. 5 сарын нэгэнд төрсөн. Тэгээд майц гэдэг нэр өгсөн. А тэгээ өвөө минь надад юу гэж бэлгшээжсэн гэхээр миний охин үргэлж хүмүүст баяр баясгалыг авчирж байгаарэ май цэцэг. Цэцэг хараад хүн яадгийн. Аа, май гэдэг нь өгнө гэдэг утгаар хэлж штэ тий. Цэцэг. Цэцэг. А тэгэхээр хүнд үргэлж тийм одоо тийм сайхан өгөөмөр хүүхэд болоосай. За. Одоо тийм сайхан сэтгэлтэй гэд. А би одоо юу гэж боддгүү гэхээр магадгүй миний нэр цэцэг бол жил болго ургадаг. Цэцэг тастаад хайсан ч дараа жил дахиад өрн унах юм бол ургадаг тий. Тэгэхээр миний хүсэл мөрөөдлийг яаж ч тастж исэн. Яаж намайг дарж исэн би бол ургаал одоо юу гэдгийг те хизээч нөгөө мөхшгүй унахгүй тийм л хүн юм шиг байгаа. Дэлгэрч явах хэвээр. За. Ирэх байсан уу? Тий, ирэх байсан. А тэгтээ хүн ер нь хүмүүс заримдаа ярьдаг штэ эрхэн дэнцсэн хүүхэд гэд тэ. А гэхдээ хүнд хайр илүүддэггүй болов гэж боддөг. Хайр нь төссөн хүүхэд хамгийн зөөлөн өрөвч тийм хүн болж өсдөг болов гэж би зөв өөрөөр л боддог <laughs> штэ. Тэгээд Польш хэдийд явсан. Ямар шалтгаанаар явсан? Бас э, юу л да. Манай э, ээж 2 дугаар төрхөд их баригч баг юмч хийдэг. За тэгээд анх одоо 89 90 онд нөгөө ардчлал гараал. За тий. За тэгээд нөгөө эд бужигнаал. Тэгэл манай өвч нь өөрөө э, одоо гурилын үйлдвэрийн үйлдвэрчний үеийн хорон дарга насаараа хийцэн. Одоо ер нь бол нөгөө залуучуудын хэлдгээр бол хинхэг өвгөн гэж хэлж болно. Ер нь бол айгүй тийм нэг зарчимтай байхгүй юу? Хинхэг гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр л ийм байх хэвээр тийм байх хэвээр ер нь зүгээр хин нэгэнд э, одоо эрх мэдлэр далаалах ш. Ерөөсөө л хүнд тухайн одоо хийж байгаа ажил нь э, хүмүүст яаж хүрэх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бүр маш сайн ойлгосон хүн байсан болов уу гэж би одоо тэгж боддгийн. За тэгээ тухайн үед э, анх ардчлал гараад хүмүүс талбай дээр очиод нэг өлсгөлэн зарлал ингэжсэн тий. Тэгэхэд манай ээж бүр э, тухайд ч бас э, э, ээлж ахлагч гээд доороо нэг 10 хэдэн хүн бас өдөртдөг. Тэгээ тэднийг бүгдийг дагуулчиход манай ээж дэмжиж гин гэд гарын хэсэг зурцсан байна л та. Тэгээ хэлсэн чи тэр гарын хэсэг зурсныг нь манай яг хөө өвөөд ирээл хэлж байгаа хгүй ингээд ингээд гэл. Тэгсэн чинь л манай өвөө тэр явдлаас хойш баг 3 сар манай ээжтэй дуграагүй. Аа. Яа тэгэхээр одоо нөгөө боривныхоо басыг арилгаж чадаагүй чадахгүй тийм жултраа хүүхдүүд одоо төрийн эсрэг те одоо эсэргүүцэн гэж юу гэдгийг эднэр юу хийсэн гэж ингээд тэгэхээр яг тэр хүний үзэл ингээд одоо манай эйжент тэр залуучуудын үзэл ингээд хоорондоо тэрсөө төрчлөлтөө за тэгээд ардчлалын буянгаар бол манай эйж Польш руу ажиллах боломж гараад тэнд зүү төвнөр барайцлын эмчээр явсан Польш руу Польш руу 92 91 онд 91 оны сүүлээр яг тэр үед чинь нийгэм бас э, яг юм нэг юм ороо босгоо болсон тий одоо э, бүх юм задарсан хүмүүс яхаж учраа болохоо байсан. Төлөвлөгөөт эдийн засгаас одоо зах зээлийн эдийн засаг руу шилжиж гин гэдэг одоо яг тийм нийгэм өөрөө ингээд хувирсан энэ үед ажилгүйд маш их болсон. Ялангуяа үйлдвэрүүд э, бүгд хаалгаа барьсан, бүгд ганцхан наймаа хийсэн, тий? Аа Тэгээ тэр үед ээж маань Польш явсан. За би жилийн дараа ээж рүүгээ 92 онд Польш утсанд. Хэдэн настай? 14-тэй байсан. Би ямар ч гэсэн 14 насныхаа төрсөн өдрийг Польшид тэмдэглэж ирсэн. За тэгээд хүүхдийн ер нь нэг төлөвшдөг нас 14-өөс 16 нас юм болов гэж би боддгийн. Би яг төлөвшөх насан дээр байсан. Би Польшид тэр чөлөөт эдийн засаг, зах зээл, эрх чөлөө гэж юу гэдгийг гэдэг яг тэнд одоо мэдэрч ойлгож одоо хүмүүжсэн гэх юм уу да Тийм болохоор э, ертөнцөд харах үзэл нь их өөр юм болов. Би Польшид 18 жилийн дараа Монголд ирж байгаа шүү дээ. Бүр ингээд 2008 онд Монголд ирсэн. Тэгэхээр энд чинь нөгөө э, хүний нутагт э, үзээгүй зүйлээ эх орондоо үзнэ гэдэг бол бас их сонин зүйл л дээ. Аа тэгээд би өөрийнхөө л төлөө амьдрч байгаа гэдэг төлөвшил миний хувьд суудсан. Би хиний төлөө амьдраад байгаа. Би өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа шүү. За Польшд очиод чамд өөр чинь мэдэрсэн зүйлүүдийн тухай чивтер ярьлаа. А ямар сургууль төгсөж дараа нь тэр бизнесийг Польшд яаж эхлүүлсэн? 14-төө очиод би э, ер нь 15 14 насныхаа за тэг хэл сураал бол ерөөсөө ингээл э, Польш л өөрөө 8-ны ороо. Тий. А тэгээд мөнгө хийх боломж. Ерөөсөө хүн болгон тэгш боломж ирхэн байдаг. Бүх юм айгүй ойлгомжтой цаг хүчлэл. Тэндээс аавна, тэнд тэдэнд өргөөр зарж болно. Зах зээл нь угаасаа ийм хэн хөдөлмөрлөн тэр хүн мөнгөтэй байдаг. Жишээ нь Европод бол хөдөлмөрч хүн мөнгөтэй байдаг. Мөнгөтэй хүнийг яагаад хүндэлдэг юм? Жишээ нь Европод яагаад энэ мөнгөтэй хүн гэд тэр хүнд хүндэл төрдөг юм? Яагаад гэвэл тэр хүн бусдаас илүү ажилтдаг байхгүй юу? тэр хүн бусдаас баг унтдаг. Бусдаас илүү хөдөлмөрлөж маш их. Бусдаас баг унтдаг. Бусдаас илүү сэтгэдэг. Сэтгэдэг. Тийм, тийм. Э, тийм болохоор нөгөө Монголтой харьцуулаад байна л да. А Монголд болохоор э, хөдөлмөрлсөөр л байгаад өрөнд ордог болохоор э, одоо нөгөө мөнгөтэй хүн ямар хүн мөнгөтэй байгаад байна вэ гэхээр та одоо хилүүлтгөө мэдчихэв тий. Тийм болохоор мөнгөтэй хүндээ өш сандаг, мөнгөтэй хүндээ хорсдог. Тий. Тэгэхээр нэг ийм багш ба. За За тэгэд ямар ч үсэн 8-ны орчинд байсан учраас тодорхой хэмжээгээр л одоо бизнесийг мэдэрч эхэлсэн юм байна тийм үү? Би бас их магадгүй их аттай хөхт гэж боддөө өөрийгөө. Яагаад тэгэхээр манай ээж намайг Польшид очиход Торун гэд хотод энэ бол Коперникийн төрсэн нутаг. Аа Торун гэд хотод ажиллаж исэн. За тэгээд тэр одоо тухайн ажиллаж байгаа ажиллаулж байгаа компани нь ажилчныхаа байрыг нь даадаг тий. А тэгээд тэр үед манай ээж ягаад ч одоо нэг хаустай ганц би өвгнийд одоо манай тэр өвөө ч тухайн үед нэг 78 тайл хөгшин байсан да намайг очиход аа тэдний тэгээ тийм өвөөтэй байсан одоо амьдэрчээс ээж ажилдаа явна би гэртээ үлдэнэ 14 настай хүүхэд хэл мэдэхгүй юу ч мэдэхгүй тэгээд Э, манай ээж надад энэ хүнийг Jadek гэдгийг шүү гэд. Би тэгэхээр тэр Jadek гэдэг нь нэр нь гэж ойлгож исэн. А тэгтэл Jadek гэдэг бол өвөө гэсэн үг юм байлээ. Тийм. Гошоор бол өвөө. Тийм тийм. Тэгээд э, хүүхэд ер нь залуу байхдаа хэл сурах их амархан одоо хурдан сурдаг шүү дээ. Би сарын дотор маш сайн хэлийг сурсан. Яагаад тэгэхээр ингээд үргэлж ингээд хажууд орчин өөрөө одоо тэр Польш тэгэл тэр Польш үнтэй харьцаал ингээд яа. Тэгээд манай тэр өвөөл тэгжсэн. Намайг Люба гэж дууддаг. Тэгэд яагаад Люба гэдэг маань өөрөө э, Люблүү тэгээ Любов гэдэг чи одоо нөгөө хайр гэдэг те. Тэгээд манай өвөө тэгээ сүлдэд ингээл харахаар нэг юм хайр хүргэсэн хөөхтгээд. Яагаад би тэр хүний хайрыг татсан гэхээр айлын ганц хүүхэд эрхийн балай болгож хүмүүжүүлээгүй шүү дээ. Тэр үед яг тэр айлын ганц хүүхэд болохоор бүх юмыг хийдэг байхгүй юу? Гэрээ цэвэрлэн хоолоо хийн те ингээл нь Тэгэхээр 14-төө хүүхэд одоо тэр үед сургуульд явахгүй болохоор чи гэрч юу их юм. Манай өвөг их чинь 6 өрөө байртай. 6 э, өрөөтэй. Тэгээ би бүх өрөөнүүдийг цэвэрлээд тэр хүн надаас хүсээгүй л дээ. А тэгтэл би цэвэрлээл. Тэгэл ингээд өвөө бүр гайхацсан. 10 их настай хүүхэд Польшид бол э, тийм шүү дээ. Боломжгүй гэж. Тийм одоо нөгөө э, хүүхдүүд бол бүр айгүй тийм эрхчлөөтэй. Яг нэг талаас эрхчлөөтэй боловч нөгөө талаас бас нэг тийм ажил хий гэж нэг тийм эцэг хэн шаардаад байдгүй. За би болохоор ингээд өглөө босвол тэгээ манай тэр өвөөгийнх чинь дахиатай, нохоотой, гадаа юм цэцэрлэгтэй их гоё нэг тийм орчин гоё орчинтай их гоё байр айл тий тэгээд өвөөгийн тэр хөгшин нь 5 жилийн өмнө асурцсан болохоор ингээд нөгөө гэр нь нэг л юм хүүхд таасан. Манай ээж бит хоёрын байдаг өрөө өвөөгийн өрөө хоёр л халаалттай. Бус өрөөнүүд нь халаалтгүй болохоор бүр юм нэг юм цэвдэг таатсан тийм. Тэ Би тэгээ тэр өрөө мөрөнд бүгдийг сайхан цэвэрлээл ингээл тэгээл ингээд пөөх за тэгж нэг гайхшруулаа. Тэгээд дараа нь цөөвөө хийсэн баггүй юу. Гурил зуураад ингээ ийдээд <laughs> тэгсэн чинь нөгөө ингээд манай тэр өвөөч айгүй хөрх ингээл хажууд ингээ суучаад би ингээл гурил зуураад ингээл э, тэнгүүч пөөх манай Люба өөрөө макарон хийсэн. Макарон гэдэг чинь гоё юм даа. Тэгэл тэр авийнхаа нөгөө имэнэрт бүгдэнд нь ярьж байгаа байхгүй юу манай юу байстай нэрэ макарон өөрөө хийн. Гэхдээ тэгэл ингээл мэдгүй тухай юу ч ярьжсэн хэлийг нэгс ойлгохгүй болохоор тэгээ ямар ч л байсан магтаал байсан. Их л а тэгтээ энд чинь ганц ингээд нөгөө Люба ч юм уу те Мая Майцтгийн нэр биш Монгол гэдэг нэр явж байгаа байхгүй юу. Би одоо нэг сүрхийн 8 их чи манай өвөө нэг ийм хэсэг юу <coughs> юу яадаг байсан. <coughs> Төрөөсөлдөг байсан байхгүй юу. Дэлгүүрээр. Тэгээд манай өвгөн ч одоо тэр 78 гэсэн тийм одоо өндөр настай мөртлөө бас бизнес хийгээстэй. Мөнгө бол үргэлж хөдөлж явах хэрэгтэй. Тэгээд тэндээс одоо ямар ч байсан бизнес гэдэг ухаан сурч. Тийм. Тэгээд би э, олон улсын зах зээл судлалыг 96 э, онд э, Люблиний Мария Керескода улсгийн нэрэмжт эдийн засгийн одоо факультетэд сурсан би ч олон улсын зах зээл судлалаар <coughs> Тэгэхээр Польшид чи дунд сургуулиа бол амжилттай төгссөн байна тийм үү? Дунд сургууль. За дунд сургууль яг ингээд сургууль төгссөн. За тэгээ чи тэрний дараагаар мэрэгчл сонгоод нэг өсөндөө дээд сургууль юм уу? Одоо бид нар харуул мэрэгжил болох сургууль сурсан байна. Тийм үү? Би шууд э, их сургуульд сурсан хөх таахгүй юу? Шууд их сургуульд сурсан. Их сургуулийн Тэнд ахлах сургууль сураагүй. Яг тэнд ч одоо ахлах сургуульд надад сурах ер нь зав нэх байгаагүй. Яагаад тэгэхээр ээж маань одоо тэр хугацаанд нэлээ олон Польшийн олон хотуудаар явж ажиллаж байсан. Ингээд э, Ялцчгүй ээжийн ажилд ингэж яваад харин миний хийжсэн ажил бол би орчуулагч хийжсэн ээжтэй. Тэгээ сарын 500 долларын цалинтай. Тэгээ тэр үед бас л ингэж яг тэгэл э, бас л нэг талаасаа магадгүй азал ах л да. Тэгээ эн чинь хүнд нөгөө орчуулга хийж хүний Э, хэлж ярьж байгааг ингээ хүнд орчуулж ингээд гүүр болно гэдэг өөрөө сэтгэл зүйн хувьд ч тэр ер нь их э, их бас чухал зүйлийг би тэндээс нөгөө талаасаа бол хүнийг маш сайн харилцаа сургаж байгаа. Магадгүй тийм. Тэ хүнийг хүмүүсийг яаж илэрхийлж гин, буцаад би яаж илэрхийлэх ёстой юм гэдэг харилцаа сургаж. За тэгээд ямар ч байсан мэрэгжил эзэмсэн юм байна. Хэдэн он сургуулаад төгссөн? 2002 он төгссөн. Тэгээд э, яг сурж явах хугацаанд би компани байгуулсан компани байгуулсан. За ямар компани? Э, Maggots гэдэг. Magic. Яг э, хэрвээ <laughs> Maggots гэдэг пошч юм болохоор яг нэг галглаж уншдаг. Maggots гэдэг нэртэй. Ер нь бол яг Magic ич шид гэсэн үг тийм англиар бол. Тэгээ яг пошууд чинь дандаа Maggots гэж уншина л да. Тэгээд тэгээ тэр Maggots гэдэг компани юу гэдэг байсан бэхээр худалдаа. За. Худалдааны. Худалдаа. Тийм. Тэгээ би Э, тухайн үед чинь үйл төрлөгч биш. Би зүгээр яг л нөгөө 8 бичин сэтгэхгүйтэй яг л э, эндээс нь бараа авлаа тэнд нөгөө тийшээ. Зар дундаас нь ашиг болно. Тийм. Тэгээд энэ боломж нь Польшид бол маш нээлттэй. Татвараа төлөөл, хураамжаа төлөөл, худалдаа эрхлэхэд э, Польшийн одоо тэр 49 мужи гэж байгаа тий. Тэнд хаанч 8 эрхтэй. Намайг тэнд хинч гадуурхгүй. Миний харагдж байгаа байдлаар хинч намайг дээрлэхгүй. Тэнд ямар зарчим үйлчилдэг вэ гэхээр хэн хамгийн түрүүнд ирсэн нь энэ ашигтай байршлыг авна. А түүнээс биш чи гадаад болохоор чи бол энэ одоо юу гэдэг миний төрсэн нутаг энэ би энтхих би энэ уучлаараа тийм юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бүгдэд тэгш боломж тэгш ирэх чөлөөт эдийн засаг зах зээл гэж юу юм гэдэг чи яг л тэндээс ойлгогдож. Гэхдээ тэгэл яг одоо л энэ чи харьцуулж ойлгоод байх нөхөс би тэнд ийм л байдаг гэд ойлгочихж байгаа шүү дээ. Ийм л байдаг. Жишээ нь дараа нь би 2002 онд э, үйлдвэр байгуулад оюутны үйлдвэр байгуулад оюутны үйлдвэр бид нар хувцас үйлдвэрлээд э, бөөнийхэнд одоо бөөндж зардаг. Уул нь би чинь ширхгийн 8 хийгээ те э, одоо Вьетнамуудаас юм уу Хятадуудаас бараагаа аваад дээр нь ашгаа нэмээд зардаг байсан бол сүүл рүүгээ би Хятадуудад Вьетнамуудад үйлдвэрлэж өгдөг болсон. Яа тэгэхээр тэр олон жил 8 хийгээд ингээд зах зээлээ мэдэрсэн хүнд юуг одоо хийх илүү ашиг яаж олох вэ гэдэг юм айгүй тийм яг үнэ. А тэгээд нөгөө талдаа хүн үйлдвэрлэгч болоод ирэхэд их өөр юм бэлээ. Тэр нь юу гэхээр яагаад өнөөдөр хүмүүс үйлдвэрлэгч сэтгэхгүй 8-аач нь сэтгэхгүй гэж ярьдیں۔ гэхээр үйлдвэрлэгч бол оргуу хосноос бий болгодог. Тэд ажлын байрыг бий болгодог. Тэд нэмүү үртгийг бий болгодог. Ийм нэг хүмүүс а наймаач нь сэтгэхгүй гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр зүгээр л ашигла олж ивэл тэнд одоо нэг тийм яахан юу ч ядг юм уу тийм ийшээ үн хүргэж зарна дундаас нь ашиг олно а нөгөөх нь болохоор ямар ч байсан хариуцлага хүлээж тодорхой хүмүүсийг ажилуулж өөрөө баялаг үтээж тэрийгэ бусдад худалж гин гэдгээр ялгаатай өөрөөр хэлбэл 8 бизнес гэдэг хоёр чинь хоёр өөр зүйл. Гэтэл Өнөөдөр Монголд миний анзаарч байгаагаар бизнесээ намайч сэтгүүгээр хийгээд байгаа үзэгдэл нь давмгай байгаа учраас бид нар алдаад байна гэж би жишээлбэл тэгж хараад байдаг. Ер нь үйлдвэрлэгч хүн бол ашиг гэхээсээ илүүтэйгээр доктортой ажил, доктортой байдлыг л доктортой орлого олж. Доктортой байдлыг. За. Орлого олохгүй ч гэж болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд зах зээл гэдэг өөрөө бас их одоо яг өнөөдөр ковид болцсон байна тий. Өнөөдөр бол зах зээл маш хумигдмал байна. А энээс харин яаж гарч яаж үйлдвэрээ зогсоохгүй яаж ажилчдаа цагтаа цалингийн тавьж яаж энийг одоо цааш нөшөө бүр ингээд энийг боломж олгож ашиглах вэ гэдэг энэ бол бизнесийн ухаан баггүй юу? Тий. А тэгээ түрүүнд тань биэлсэн шүү дээ. Би олон улсын зах зээл судлаар төгссөн. За тий манай одоо тэр э, маркетингийн багш а манай э, яг тэр үйлдвэрлэлийн багшид нар бол маш мундаг хүмүүс байдаг байсан. Үнэхээр зүгээр одоо юу гэдэг нь одоо социуийн хүмүүсийн тэр нэг ертөнцийг харах үзэл одоо энэ капиталист нийгэмч гэдэг юм те бас нэг арай өөр байгаа даа байхгүй. Тэд юу гэж одоо юу гэдэг надад хамгийн анх бизнесийн аавсаг заасан юу вэ гэхээр хүмүүс яг үнэндээ наймаг э, мөнгө гэж хардаг. 8 хийн гэдэг бол мөнгө олохыг хэлдэг. Яг яс юм дээр чи мөнгө олж байгаа юм. Чи зөвхөн хүний сэтгэлийг л худалдаж авч байгаа зүйл. Чи сэтгэлээ зарж байгаа юм. Энэ бол амар том хэлсэн байхгүй юу? Магадгүй тэрийг тэрийг тэр үед ах минь ойлгохгүй шүү дээ. Оо. А гэтэл тэр үгийг одоо би яг амьдрал дээр маш сайн ойлгодог. Тэрийг ч би хэрэгжүүлдэг. Яагаад өнөөдөр эксклюзив 2000 а одоо 9 оноос өнөөдөр хүртэл 11 жил болох гэж байна тийм ээ энэ эдийн засгийн энэ ороо босгоо энэ э, хөрс суурь нь тавигдаагүй энэ хэцүү нөхцөлд яаж оршин тогтнож өнөөдрийг хүрсэн. Энэ бол ердөө л э, нөгөө хүмүүсийн сэтгэлийг л би авч байгаа зүйл. А түүнээс ч би за них одоо юу бүх юм уу цамц юм уу заржин гэхээсээ илүүтэйгээр өнөөдөр <clears throat> үндэсний үлд одоо бид нар монголчууд харьцангуй хаа авчиж маш их үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихийг хүсдэг болсон. А гагцхан үнэн боломж юм байх хэвээр. Үн өрсөлдөхүйц байх хэвээр. Бид нар үн чанараараа өрсөлдөж чадах юм бол монголчууд бүх хүмүүс Монголда үйлдвэрлэсэн юмыг чин сэтгэлээсээ авах хүсэл эрмэлзэл энд байгаа байхгүй юу? За. <clears throat> Хэр удаа үргэлжилсэн бизнес чинь? Хэр амжилттай явжсэн? Польшд. За эхлээд бүр өрхийн үйлдвэрээс эхэлсэн шүү дээ. Манай бизнес чинь. Манай гэр бүлийн юм болохоор э, Германд сурвалж төгссөн хувцсны дизайнер, яг нэг хувцсны зураач ийм мэрэгчлэлтэй хүн. Тэгээд битэнд бол нөгөө суурьших одоо сонголтууд байсан л та. Тэр үтгэл бүр Америк рууч Шикаго бол тэр чигээрээ нөгөө Полония, Польш хилтэй хүмүүс маш их. Тэнд бас э, өөрсдийн салон ч юм уу юм аа нэгэ тэнд ажиллах боломж байсан. Германд бас байсан. А тэгтээ бид Польшийг э, сонгосон. Яагаад тэгэхээр Польш бол ерөөсөө л нөгөө зах зээл нь маш э, одоо нөгөө ойлгоход хэлбэр. Тэнд хэн ажиллана уу? Тэр амжилттай явна. Тэгэхээр 2002 онд э, одоо нэг компани байгуулаа. Одоо яг нэг оюутлын үйлдвэрээ байгуулахаас өмнө бид нар э, худалдааны компанитай байсан гэх тийм. Тэгээд худалдааг хийхийн тулд бас зөвшөөрөл хэрэгтэй л дээ. Энд чинь зөвшөөрөлтөө татвар төлж иж Польшийн хаач очоод 8 их эрхэн нэгдэж байгаа. А тэгээд <clears throat> хот болгон э, өөр өөрсдийн бас хураамж авна. Одоо ингээд 1 м квадратанд тэд бол та э, хотын захиргаанд нь төлж байгаа юм л да. За тэгээд би тэнд бас нэг э, одоо ерөн зөвөр монголчууд их сэргэлэн л дээ. Их сэргэлэн. Одоо би э, оюутан хүүхэд болохоор өглөө эртээ тэнд нэг өглөөний зах маш эртээ 7 цагаас эхлээд 7-оос эхлээд 11 гэхэд дуусчдаг. Цах нь Одоо ингээд бүр 200-аад жилийн уламжлалтай ийм 8 одоо тэр сумын тэр ингээд ингээд болно гэд ингээд бүр ингээд э, Монгол биш Польшийн тэр газрын зураг дээр 2 дахь өдөр тэнд 3 дахь өдөр тэнд гэ тэ ингээд болдог. Тэгээ тэрнийг харж агаад за тийш очиод үзье гэл. Ерөөсөө ингээд нэг 8 машинтай Тэгэл тэрнийг унаал нөгөө 8-аа хийдэг. Тэг яг Польшид тэнд байсан хүмүүсүүд аюу сай ойлгоно л доо. Тэгэд сурхийнхаа хажуугаар 8 хийнэ гэдэг чинь одоо би бол өдөрт тухайн үед нэг 3 цаг л унтдаг. Яг гэвэл өглөө эрт тэнд 7-оор эхэлж байхад би аль хэдийн 5 гэхэд 4 гэхэд очсон байх хэвээр. Яг гэвэл хамгийн сайн байрлал. Ер нь нөгөө Дэл Карнегийн номонд бичсэн байдаг шүү дээ. Бизнест хамгийн чухал юм бол байршил, байршил, байршил. Тэгэхээр байршил маш чухал учраас хамгийн одоо нүүрэнд хамгийн ингээд хүн ингээд хашаагаар орж ирэхэд яг энэ буланд нь би байхын тулд би хамгийн эрт тэнд очиж Э, баг ингээ хонхон чашаа юм дээ. Тэгтээ ер нь хонхч тохиолдлууд байдаг гэсэн. Тэгжиж амжилттай 8 хийр. За ингээд 8 хийгээд ээжээ. Дараа нь үйлдвэрлэл хийлээ. А тэгээ манай гэр бүлийн хүн Германаас ирээд гэртээ юм ойдог. А би тэрнийг зах дээр гаргаад зардаг байла. Бөөний одоо дауны цэгээс очиж э, одоо тэр үед хамгийн анх бид нэр хийжсэн юм полар гэдэг одоо юм зөөлөн флисн материалтай их гоё одоо зөөлөн материал тэргээр нэг пончо хийжсэн. Ойдл бахтай зүгээр л баг ингээл э, оёод ах шаардлага байхгүй эсгээ <laughs> ингээд нэг өвч. За тэгэл би тэр пончоогоор хөө нөгөө зах дээр чинь бүжигнууллаа та. Тэгээд э, мэдээж тэнд хин нэг хятад ч юм уу хин нэг одоо нөгөө гадны үнээс аваад би тэнд ашиг нэмээ зарж байгаа биш өөрийн юм гэдэг чинь тэнд ямар одоо би урд нь хийж байгаа бүтээгдэхүүн тий тэнд чинь ингээ бүр ингээд хүн болгон аваасаа тий авчаасаа гэх тэнд магадгүй миний мэрэлт тэнд бүр ёстой их өөр байсан баха. Тэгээд би бүх нөгөө пончогоо зараад ингээ гэртээ ирэхэд үйлдвэрлсэн хүн ямар баяртай байсан та тэр үед харсан бол. За тэгээд э, үйлдвэрнээ гэсэн үйлдвэрнээгээд ажилуулсан. За ажилуулъя. За тэгээд ажилуулад тэгээд би чинь тухайн үед яг дөнгөж нөгөө суруулаа төгссөн. За би бизнес э, одоо юу гэдэг 8 эрхэлж өөрөө өөртөө эзэн өөрөө бүх юма хийдэг ийм те нэг хүний нэг ийм юу байсан бол хүн ажилуулад тэдний өмнө ингээд э, тий а тэгээд эхлээл 3 байгаа сүүл рүү яхав 7 8 болол ингээд олшроод ирэхээр нөгөө олон эмхтэй хүмүүс чи хоорондоо үгүй яг л адилхан үгүй энэ монгол уу польш ер нь бол зарчим хүний л характер юм болохоор адил үт юм байлаа Манад нэг ихч байсан. Одоо э. нэг пош нэг эмэгтэй тэн чи дандаа пош хүмүүс ажиллана. Тэгээд тэр их чинь ингээд нөгөө хүүхнүүдтэйгээ ерөөсө таарахгүй тэгэл ингээд хил ам үсгээд тахгүй юу. Тэгэхээр н ажлаас нь халтсан. За. Тэгсэн чинь маргааш нь илүү нөгөө тэр гурван газраас нэг дор манай тэр контрол ирж байгаа байхгүй юу. Татварын алба, нийгмийн даатгал, гадаад яриат. Гэтэ тухайн үед би байхгүйсэн баг. Тэгээд ингээд нөгөө үйлдвэрт орж ирээд ингээд манай ажилчид яахад ингээд одоо яатсан бол гэх нэг айцсан. Би ингээд э, би өөрөө худалдаагаа эрхэлдэг хүн байхгүй юу? Одоо юмач ойн намигаачгийн тэгэхэр чи ингээд хариуцлага амар ингээд ачаал айгүй өндөр. Бүр ингээд уртхаасаа илүү ингээд ачаалалтай болж байгаа юм л та. Тэгээ ингэсэн чи манай ажилчид бүр ингээ айчихсан ингээд ингэсэн гэсэн одоо таныг шалгаж байна. Маргааш ирээрэй гэсэн ингээл ингээ бөө ингээл бичиг ингээд яг хөө бичиг үлдээсэн ингээл. Тэгээд хүмүүстэй уулзсан ингээл юмыг бүртгэж ингэж хэлээ. Тэгээл янгууд надаа ингээл сонир санагдахгүй анх удаа ингээд тэг ингээд нэг юм гадаадын харьяат гэдэг бол гадныхан гадаадад амьдарч байгаа гадны иргэдэд бол нэг жоох юм дарамт шүү дээ. Тэ? Та бол өөрөө сайн мэдж байгаа гадаадад амьдарч байсан. Тэгээд миний хүрээлэл бол бас л дандаа нөгөө үйлдвэрлэгч таахгүй. Ер нь Польшид айгүй амин нэгтэй. Ингээд э, одоо юу гэдгийг би ихчлэн гадаад ч гэсэн миний хийж байгаа э, одоо зүйл нэг бол ингээл нөгөө нөхрөлцөөчдөг нөө бие биенээсээ юм зээж авдаг ч юм уу тийм адил мэддэг учраас миний дэмжих дэмжлэг нь би одоо нөгөө найз ихч рүүгээ ярьлаа л да а юу ячжээ маргааш э, намайг цаг одоо э, нөгөө гадаадын харьяатын гэсэн ингээ одоо яац юм болоо ингэж нэгэд тэгсэн чинь нөгөө чинь надаа үг зааж өгч. Гэхдээ яхаараа чамаг э, тэр хүмүүс дуудаж байгаа. Шалгамаар байвал өөрсдөө хурж ирээ чамаас мэдүүлгээ аваад ажил дээр чинь яг чи яагаад тэнд өөрийнхөө цагийг ингээ барж очих хэвээр гэж чи пош хүмүүсийг ажилуулж байна. Чи пошийн э, одоо баг нөгөө засгийн газрын өмнөөс одоо нийгэмд хариуцлага үүрээд нуруунд дээрээ үүрэлцээд явж байна. Чи тэнд 7 8 хүнд ажлын байр бий болгоод өгж гин гэдэг чинь чи нуруунд дээрээ ачаа үүрээ явж байна. Тэгэхээр чи тэр хүмүүс өөрсдөө илчилж чамд яах вэ? Чи очиод шууд тэр байцаагчтай битгий уулз дарга дээр нь явчаар. Чи даргад нь хэл. Би хүмүүсийг ингэж ажилуулж явж хат ягаад ингэж миний цагаас ингэ хомслоод байгаа юм. Одоо болох юм болов гэж утсан шиг. Тэгээ маргааш нь гадаадын яриат дээр шууд э, нөгөө дарга дээр нь одоо ахлагч дээр нь орлоо л да. Тэгээд би э, одоо би нөгөө төгссөн газрынхаа сургуульд э, хотод л ажиллаж байгаа юм шүү. Тэгэхдээ яг би хүүхэд байхаа одоо тэр оюутан байхаас л тэнд бас нөгөө баталгаат орчуулагч хийжсэн цагдаа тий ингээл хууль манай монголчууд ч бас хараар амьдарч байгаа монголчууд маш их янз бүрийн асуудал гарахад тэр болгонд дандаа орчуулга хийгээл яжсэн. Тэгээд Тийм болохоор ерэн зөөр нэг юм э, нэг тийм том дарга хүнээс нэг одоо тийм цагдаа зэрэгс нэг айгаад ах нэг тийм имэлтч нэг байхгүй л дээ. Сэтгэл зүйд. А тэгээд ямар ч үсэн асуудал байгаад байсан. А тэгээд ороод би хэлсэн. Би энд сургууль төгссөн. Би энд ингээд ингээд ажиллаж одоо өнөөдөр би э, одоо 8 хүнд ажлын байр би болгоод ингээд өгч байгаа. Э, тэгтэл манай үйлдвэр дээр ирээд ингээд танахнаас яажээ гэд. Тэгсэн чинь миний хажууд шууд нөгөө байцаагчийг дуудаал. Дуудаж ирээ яг миний нүдэн дээр нөгөөдгий чинь номхон зогсоогоод чи яагаад хамгийн хэлж хэлсэн үг нь тэр байхгүй. Чи энэ хүний төлсөн татвараар цалинж чи цалин авч байгаагаа мэдчихэв нү нөхөр. Энэ хүн сайн ажиллаж ийж. Энэ хүн цагаа энд үрэх биш. Энэ хүн үйлдвэр дээрээ ажиллаа хийгээд ашиг сайн олоод буцаад биднийг тэлж явахсан. Одоо тэр татвараар нь чи бит хоёр гэж байгаа шүү дээ. Чи бит хоёр цалинжаад чи дахиад ийм үе явдал гаргаж болохгүй шүү. Яасан ингэ гэсэн чинь гомдол ирсэн гэнэ л дээ. Одоо нөгөө би нөгөө хүн халаа явуулсан гэсэн шүү дээ. Тэгтэл яах вэ тэгэл нөгөө тэгэл нийгэмд хаачлан янз бүрийн хүмүүс байдаг л да. Тэгээд энэ болгон тэгэл надад ингээд тэнгууд би юу гэж бодох вэ? Би баялаг үтэйч юм байна. Би хүнд ажил олгож байгаа юм байна. Энэ татварч бай, нийгэм даатгалч бай, даанч ингээ яваад орох одоо чирэл татвар дээр татвар дээр байнг очиод байхгүй. Тэгтээ уйлралдаа юм уу нийгмийн татгал эднэр дээр очиод ингээд уулзахад тэд оо сайн байна уу та кофе уух уу цай уух уу гэдэг байхгүй. Би тэгэхээр тэр учрыг бас л тэгэл тухайд ойлгочлоо байхгүй. Яагаад тэд одоо кофе уу цай уу гэдэг. Чамд үйлчлээд байна. Тэд үйлчлэгээний байгууллага. Тэд биднийг илүү сайн ажилласаа гэж тэд хүсдэг. Магадгүй тэр боломжийг нь олохын төлөө тэд ажилдсан байна. А Монголд яаж гэнэ үү? Монголд эсрэгээр авахгүй. А тэгэхэр чин энэ нөгөө зөрчилдөөн айхтар ингээд э, системийн ялгаа нь бол тэгж мэдрэгч байна. За тэгээд Монголд ирэх улсын шалтгаан. Монголд 2008 э, онд ирсэн. Тэгээд манай гэр бүлийн хүн бас ажлын э, урилга авсан. Нэгд. А хоёрт хүүхдүүд маань бас жоохон томроод ингээд ер нь зүгээр хүний нутаг гэж хүний л нутаг шүү дээ галах минь. Хүний нутаг бол хүний нутаг. Бид хилчнээ ингээд за яг ингээд ажил олгоод захиралч бай. Яг энэ нэг эд юмсаас ялгаагүй шүү дээ. Яг тэгвэл бид үгээ хэлэх бас ингээд ирэх байхгүй. Сонгуульд оролцох ирэх байхгүй. Зүгээр л гадны хүмүүс ахгүй юу? За тэгээд ирлээ. А хоёрт би бас амралтаараа ч нааш цаашаа ингээл очиж үзэн л дээ. Тэнгүүт яа ч юм өөрөө ирэхгүй бид яагаад ер нь эднэрээс дутаад ах юу гэдгийг. Одоо ингээд хүн чинь нөгөө ухаан ороод ирэхээрээ юу гэдгийг те ингээд нэг жоох ингээд нас яваад ирэхин хэрээр өөрөө ирэхгүй нөгөө энэ дотор байдаг эх оронч гэдэг юм зүрх ингээд юм гарддаг. Би хүний нутгийнханд л хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа байхгүй юу? Яг үнэндээ. Тийм бааз. Би сурсан мэдсэн бүх юмаа би гадныханд л одоо хүмүүсийг ажилуулж гэн хүнд боломж олгож гэн өөрөө би татвар ингээл төлөөл юм. А тэгтэл Монгол улс яагаад байна вэ? Ингээд бас нэг юм байна тийм үү? Тийм байна. За тэгээд 2008 онд Польшид бас э, эдийн засгийн хямрал бас гарсан. Үйлдвэрлэл тэр дундаа бас нэлээ өртсөн олон үйлдвэрлэгч нар бас ингээл найзууд маань ингээл хаалгаа барайл хүнд болж исэн. А гэхдээ бидний хувьд яа ч юм нөгөө бид ерөөсөө нэг юм бүү элэгдэж өсөөгүй хүмүүс байгаа байхгүй одоо гадаадд байгаа монголчууд яг тэгэхээр бүгдийг яг өөрсдийнхөө одоо бүх юмаа өөрсдөө бие дааж хийдэг зах зээлэнч байна уу те ерөөсөө яаж энэ нэг ингээд ямар ч юмд маневрлж чаддаг хүмүүс байхгүй бид нар тэр үед яаж яасан гэхээр тэнд бөөний захуудад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг бидний худалдаа авагч нь одоо юу гэдэг тэр нөгөө урд нь би оюутан багтаа худалдаж авдаг байсан хятадууд, вьетнамууд маань бидэнд захиалагч болчихсон. Ямар ч гэсэн юм үе. Гэхдээ нэг л жоох ингээд нэг юм э, нэг юм сэтгэл хөрнө гэж байдаг те. Эх орнлуугаа ингээд нэг яагаад ирсэн. Тэгэл 2008 э, онд эхлээд э, манай гэр бүлийн Монгол руу яваад нэг 6 сарын өмнө очиод бас болохоор байна уу. Манай гурван хүүхэд гуруула Польшид төрсэн. Тэгэхэр чим одоо нөгөө за яг Монгол хэлээр ойлгоно л доо ярина ярилгүй яах вэ те а гэхдээ л эн чин нөгөө орчин ингээд тис ингээд өөрчлөгдөж байгаа байхгүй тэгээ манай том хүү 6 дугаар ингээд төгсөж исэн э, тэргүүний а тэгэхэд бас их юутай одоо 6-аа төгсөөд уулын дунд сургууль гээд 7 дугаар ангид орох гэж байгаа байхгүй тэгтэл э, одоо хүүгээ нэг ус аваад ингээд Монгол явлаа гэхэд ангийнх нь багш хэлсэн одоо энэ алтан удаа маш э, одоо тий тоогоороо математикаараа эхний одоо 1000 хүүхдийн нэгд орж исэн байхгүй манай хүүхэд гадаад а тэгээд э, чи пош бүхэлдэн пош гэсэн юм. Тэгээд ийм мундаг авьяастай хүүхдийг чи одоо пош одоо Монгол руу авч явах гэдэг. Эсвэл үлдчих. Ингээд энэ эндээ л яг энэ ирээдүй байна, амжилт байна. А тэгэхэд яг нөгөө 6 дугаар анги төгсөхөд э, сургуулаас хамгийн шилдэг нэг хүүхдийг тодруулд юм байна л да. А тэгтэл тэнд манай хүү өшөө нэг охин хоёр хоёулаа зэрэг тодорхгүй юу? А тэгэхэд сонголт нь Польш охиныг сонгосон. А миний хүүг сонгоогүй байхгүй. Би тэгээ багшд нь ингээд зүгээр э, ганц л өгүүлбэрээр хэлсэн. Миний хүү хэрвээ эх орондоо очивол ерөнхий сайд болох боломжтой. Энэ хичнээн одоо тий ингээд хоёр хүүхэд өрсөлдөхөд миний хүүхдийг магтгүй гарал үүслэр нь тий ингээд бас нэг жоохон юм байд юм байна багшаа гэхдээ тэр хүн айгүй тийм юм ойлгосон баг. Тэгэхээр яг хуу Монголыг ер нь бид өөрсдөө л хөгжүүлнэ. Тийм болохоор Монголд эрх шийдвэр маань ч гэсэн буруу байгаагүй гэж боддог. За ингээд Монгол ирвээ. Монгол ирээд Майц цэцэг эксклюзив гэдэг соёлын үйлдвэр байгуулсан компани байгуулсан. Яг би тэр үеийг бол би баг санаж байна. Яг гинтхэн Польшид бизнес хийжээс хүн Монгол ирээд бизнесийн орчноос эхлээд чамд маш олон асуудлууд зөрчилдөж эхэлсэн. Чи тэмцэж эхэлсэн. Үгүй. Гэхдээ голоох бас юм багхгүй юу. Манайх чинь 2008 онд ирээд 2009 оноос энэ exclusive гэдэг брэнд бий болсон шүү дээ. За. За тэгээд 2012 э, он хүртэл бол хамгийн амжилттай явсан үе байхгүй юу? 2010, 11, 12 он бол бид зүгээр л хэрэглээний exclusive гэдэг. Яг хүмүүс э, тухайн үед гадаад нэр өгсөн маань магадгүй онсон ч гэж магадгүй л дээ. Яагаад гадаад нэр өгсөн гэдэг маань дэлхийд одоо орчуулгагүйгээр тийм Монголыг ерөөсөө онилоогүй юм. Монгол бол жижигхэн зах зээл байхгүй юу? Харин Монгол үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд дэлхийн зах зээл рүү гарч бид нар экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ л гарах. Энэ л ийм зорилготой анханасаа ч ийм гадаад нэр өгсөн. За тэгээд за мэдээж 12 он хүртэл бол амжилттай байсан. Амжилттай байсан. Угаасаа Ер нь э, их дэлгүүрийн 1 2 давхрыг тэр чигээр нь ингээл эзэгэнсэн тий манайх чинь. За тэгээд э, хятад манайх салбар үйлдвэрээ байгуулсан. Тэнд бүр загварын төвчөтэй бид нар хятадуудад загвар гаргаж өгдөг байсан байхгүй. Тэгээд бид нар сүдэн хүртгэний судалгаа төслийг бүр аль эрт эхлүүлсэн. Бид нар сүдэн хүртэг Монголдоо үйлдвэрлэлсэн. Оросын зах зээл рүү 3 сая долларын гэрээ бүр ингээд бас ингэсэн тий. Ер нь бол Зүгээр л маш их амжилттай явчихсан. А энд яасан Маягийн шунал ахгүй юу? Шунлаасаа олцсон гэж би заримдаа боддсон шүү дээ. За тэгсэн чинь 2010 3 13 оны 3 сард юм да. 2013 оны тий. Бишээ 2000 энэ ч одоо 12 он баггүй. 2000 12 онд э, нөгөө ихтлгүүрийн доор ингээд яаж э, яхад нэг тухайн үед яамны мэрэгчлэлт одоо э, яг энэ хүнс хөнгөн үйлдвэр хариуцсан одоо дарга ихч баярмаа гэдэгч хөөх энэ Монгол байсан юм уу гэд нөгөө Монгол гэж юусэн мдээгүй тэгээ Монгол гэдгийг хараад тэр хүн амар баярлал гөрөөсөл эн чин юу юм бэ эн чинь аль хэдийн таныг хийсэн байж тээ тэгэл тэгээд манайх чин эхтлгүүрийн хоёр давхарт эхтлгүүрийн нэг давхарт ингээд э, яадаг. Тэгээ бүр доошоо ингээд VIP бизнес хэмжээ аваад бүр бизнес хэмжээ авч хувцс үйлдвэрлэнэ гэдэг бол хамгийн дээд зэргийн тансаг үйлчлэг байхгүй юу? VIP үйлчлэгээ. Тухайн хүндэл зориулсан бүтээгдэхүүн. Тэгээд тэр эднийг ингээд бүр ингээд э, яатсан. А тэгээд тэр үед манайх чинь бас хятад нөгөө салбараа ингээд айгүй амжилттай явж байсан. А тэгтэл тэр хүн үзээд э, тэр хүн үзээд пөөх ингээд эн чи одоо бүр ийм юу хийсэн байх. Брэнд үүссэн байж таагээл. Тэгээд Чингис Бонд гэдэг бонд гарч байгаа. Аа одоо яг л ингээд ийм Монгол брендийг л хөгжүүлэх гэдэг ингээд яж байгаа. Танад төсөл одоо бичсэн юу байна уу гэх тэгэхгүй юу? Тэгэхээр тий дэмжээ гэдэг. Тэнгүүтл зүгээр ястаа нөгөө 21 аймагт 100 үйлдвэр байгуулчихыг л би мөрөгдсөн байхгүй юу? Монголын H&M заараа болохыг л би хүссэн байхгүй юу? Аа. За тэгэл тэгэл манайх ч тэгэхэд урд нөгөө манай оюуталчид ч ингээд нөгөө 14 14 хоногор ростроор явдаг байсан үе л те. Э, тэнд очиж 14 хоног те 7 хоног амраад энд ингээд э, ажиллаж яадаг. Тэгээд урд үйлдвэрлүүгээ э, нөхрлүүгээ ярьж бол зогсоо натга. Одоо бид нэр хүний нутагт юм хийхгүй шүү ажиллахгүй. Одоо шууд Монголд. Одоо энд энэ засгийн газар тэр үе чинь Алтан уугийн засгийн газар байсан тийм. Алтан уугийн засгийн газар бонд одоо энэ одоо мэдгүй тэр бон бондыг мэдгүй ямар ч хэсэн зээл өгөх нөө одоо мөнгө өгнө гинэ. Ерөөсөө э, юм хийж байгаа хүмүүстэй дэмжлэг өгж маш бага хувийн хүүтэй зээл өгнө гинэ. На үйлдвэр мүлдрөө яачих гээл хаачаа үрээд. Тэгэл уугаан тас 2013 оны тэгэхээр ихээр би тэр баярмаа дарагтаа уулзсан байж таар. Ерөөсөө сарын дотор бүх юм ингээ бужигнаад болцсон байхгүй. Тэгээд 2013 оны 3 сард э, би чинь нөгөө төслөө танилцуулж авах эксклюзив гэдэг брендийнхээ төслийг одоо нэг сурагчийн дүрмт хувцсных ингээ бас манай оюудлын нэг э, одоо долоон компани а тэгээд э, би ингээд нэг хүн ингээд тэгээд гинт нөгөө нөгөө баярмаа ихч маань уцтаад маяа нөгөө төсөл чинь болсон уу гэнэ. Гэхдээ ер нь баг болцсон ингээд бэлтсэн гэсэн. За чи төслөө аваад хүрээ дээр засгийн газрын ордны э, зүүн талын хаалган дээр газ хүрээ дээр танилцуулах гэдэг нь ерөнхий сайдд гэдэг. Тэгэхгүй. Тэнгүүт нь бүр ингээд одоо баярлал одоо баярлалаа л гэхдээ ойлгохгүй л юм л да ингээл ордно гэл. Тэгээд ингээд ирсэн чинь ингээл айхтар ингээл бичиг баримт шалгаад анх удаага төрийн ордонд орж үзэж байгаа байхгүй өтер чинь. Тэгээд э, ороод ингээл яасан чи ингээл баахан дандаа нөгөө телевизээр харддаг хүмүүс. За тэр үед чинь нөгөө боловсруулалтын сайд э, байсан э, сайхан бэлэг хэн алтан уяггүй. За энд манай одоо салбарын сайд э, одоогийн ерөнхийлөгч бат тулгагүй хүртэл ингээд суудсан гэё. Тэгээд л яасан чинь танилцуулаад тэгээсэн чинь ингээд нөгөө чичрээл нөгөө хүмүүсийг хараад анх юу. Тэгээд яг эксклюзив ингээд танилцуулаад тэгээд яхад тэр хүмүүс одоо тэгээд энэ ажиллаж байгаа мó гэдэг. Тэгээд бид нар чи 2000 анх э, одоо 10 онд улсын их дэлгүүрт одоо эксклюзив гэдэг брендээр ингээд ясан өнөөдрийг хүртэл тэр чинь 2013 оны 3 сар байсан гэхэр чинь баг 3 жил болсон тий аль хэдийн зах зээлээ ингэсэн одоо хятад ингээд юутай идэг хөө эн чинь энэ л биш үү алтан уйггүй сайхан бэлэг хоёр бол бүр амар дэмжил тий энэ л биш үү ингээд л гэсэн чи тэнд нэг нөхөр <laughs> тэр нь одоо батлаг ерөнхийлөгч ахгүй зөө зөө юм уу юу лээ юм уу компани захирал орж ирээ лоббитчих юм байна да гэл <laughs> тэгэл хэлэхэд ингээл хүн чинь э, ер нь Польшид гадаадд байхдаа миний хамгийн их нэг шүтэж үздэг байсан нэг хоёр хүн байдгийн. Айгуу сайн одоо бизнес гэж одоо боддог. Тэр нь болохоор хэн Баттулга жаргал сайх хоёр аахгүй буянгийн жага хоёр. Тэгээд анх тэгжл одоо нөгөө том хүмүүстэй анх тэгж уулзаал. А тэгээд э, би чинь нөгөө том хүмүүстэй уулзаал төр засаг төр засагтайгаа би чи одоо ингээд уулзаа тэднээс би сайхан үг сонсчихж шít дэмжи энэ бол өстой бэлэн тий болцсон төсөл биш тий чинь гэл. Тэгэд сайхан бэлэгч өөрөө бас айгүй тийм фокус сайтай. Тэгээд эхнэр нь бас ингэ загварын юмд яадаг тэр хүн бол амар мэдэрч байгаа байхгүй юу? Маш мэдрээл ерөөсөн. Тэгэл би гараал нөхрлөгөө яриад өө наад одоо хятадах юм а хай бол хүрээд ирэл. Тэгэл 2013 оны 4 сар ихэд манайх ч ерөөсө тентх юм а. Бүр уулган юм шиг бүр ингээл зогсоогоол ингээл. Тэгээ эндээ төвлөрөө. Хурж ирэл. За тэгэл 2013 оны 9 сар 10 сар болчлоо. 9 сар гараал. Жидүүгээс одоо зээл авах асуудал чинь бол шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр үгүй шийдэгдэггүй. Тэгээд эн чинь баг хагас жил болчихж байгаа байхгүй. Анх 3 сар дуулзаад та боддоо 9 э, сар гэдэг чинь ингээ 6 сар болчихж байгаа шүү дээ. Хагас жил. Хагас жил гэдэг бол маш том хүлээлт байхгүй юу? Шийдэгддэггүй. А тэгээд сурагчийн дүрм тувцсны зээл нь болохоор 23 тэрбум төгрөг гэжсэн баг шүү. Тэр үед гарцсан, өгцөн гэж байгаа байхгүй юу? А манайх чи уул нь тэр үед төсөл 5 тэрбумын төсөл байсан Тэгэд ерөөсө э, шийдэгдэхгүй ингээл чимээгүй. Тэнгүүт л нэг өдөр л нөгөө юм хөдлөл. Үгүй яагаад ингэж байгаа чи хийсэн бол хийсэндээ л ах хэрэгтэй шүү дээ гэж бүх тэгэл нөгөө хамаг эрсдлээ хийцсэн хийцсэн тий тэгэнгүүт тэнд уул нь ингээд э, юм бодож төлөвлөж исэн бүх юмаа зогсоогоод энэ юм төвлөрчихөж байгаа байхгүй хамгийн аюултай юм чи энэ байхгүй энийг зогсоогоод ингээд яана гэдэг тэгээд э, за бид нар нэг 30 уул автсан баха ойдлчтайгаа би талын аваад очиж байгаа байхгүй Нөгөө тэр үе төрийн нарийн өө зөлхөө өөр төрийн нарийн э, хим туван дэд сайд нь байгаад төрийн нарийн нь нөө зөлөг орж ирдгүү. За. За тэгэхэд золж аргал. Төрийн нарийн нь золж аргал байгаад хүлээж авч уулзж байгаа байхгүй юу? Тэгээд э, нөгөө баахан ойдлчтой дагалц туг мугаа барьцсан бас эксклюзив гэсэн тугаа барьцсан. Тэгээд хэлсэн би бид нар хагас жил хүлээн гэдэг бол маш удаа хүлээлт. Та нар өөх гээд байгаа мó өөхгүй гээд байгаа мó. Урд нь би чинь бас нэг төрийнх нь бас нэг хүн чинь ингээд э, юу яаж эхэлж байгаа байхгүй төр арай ч ингэхгүй байлгүй дээ. Урд нь Чинжиний э, чөлөөт бүсэг э, Монгол улс 50 жилийн газар авж байна гэд бид нар тэнд баг нэг 200 сая төгрөг тэнд бас алдсан байхгүй юу. Тэнд хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгтэл 2012 онд сонгуул болоод яхад дараагийн засгийн газар нь зогсоогоод Тэгээ тэнд бидний хөрөнгө оруулсан юм ингээ байхгүй болцсон байхгүй юу. Тэгэхээр хоёр дахь удаагийн төртөө оруулсан. Хоёр дахь удаагийн юм дээр би бууж өгөхгүй. Энэ яг анхны удаа э, би бол алдаа хийсэн. Алдаа хийсэн. Тэгэд хинч хариуцлага хүлээдэг юм бэлээ. Энд дээр яг би за хэвээ эрслээ би өөрөө үрээд ингээд хайлаа. Амжилтаагаар би тэгтээ давсан бохгүй юу? Яг тэр нөгөө хятад загвар гаргаж өгнө гэдэг чинь бас бас их мөнгөний ажил. За тэгээд энэ удаа бол ингэхгүй ээ. Та нар өх хэрвээ та нар худлаа ярих юм бол та нар үйлдвэрлэгчгүй яаж тэмцдгийг хармаар байна уу гэж золж аргалт нь шууд. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь за асуудлыг ингэж яана ингээд тайван бай те ингээд одоо яа тэгэд маргааш нь дуудаад туван одоо энэ их хурлын гишүүн болсон туван энэ хоёр чинь дуудаад э, яаж байгаа байхгүй одоо э, за одоо эдний юугаар л э, юу лээ эн чинь нөгөө хар ямаа гэлөө. Мах кабинетийн хар ямаа <laughs> баргалжил болгонуудын хоорондоо тийм ярих юм би одоо хар ямаа гэдэг нь юу юм бол доо одоо энэ их л одоо манлайлагчл одоо болно гэж байгаа юм болов уу. Нэг тухайн үед нэг тиймэрхүү энэ чинь би ч одоо 10 хэд баг 20 жилийн хүний нүдтэй зарим юм сайн ойлгохгүй. Тэр үе чинь өнөөдрийг шиг юм хилэмгийн долонгоо бас байгаагүй юм байгаа юм шүү дээ. Тэр үе чинь. Тэгэл э, юунаас яамнаас ямар ч байсан цохоод э, юу руу явууллаа Э, сангийн яам руу биш ээ юу тэн чинь хөгжлийн яам гэж байсан шүү дээ. Фортуна хэм блэ? Батбаяр. Батбаяр гэд хүн толгойлдог. Тэгээд тэгхтээ цогхдоо нөгөө 5 тэрбум 5 тэрбумын төсөл маань 30% нь өөрсдөө гаргана. А үлдсэн 70% нь санхүүжүүлнэ гэд 3 э, тэрбум болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 3 тэрбум болоод цогдож байгаа юм. Тэгээд хөгжлийн яам дээр очиод. За тэгээ хөгжлийн яам дээр яхад одоогийн э, одоо өөрхийн нас орсон Чулуунбат гой дэдлэн байсан болоо да тэр хүнтэй уулзаал яаж хат э, бас ингээл үйлдвэр дээр танилцаал те үзэр ингээл өө ин чи ёстой дэмжих ёстой ирээдүйтэй энэ л Монголын ирээдүй шүү. Энэ л ёстой э, тэр нөгөө хийж байгаа юмыг үзчихээ пөөх эн чи ямар гоё. Би энэ үдэ хит гинэ гэл. Тэгэхэд тухайн үед нэг палаж байсан юм аа нэг 40 хэдэн 40 Үгүй эн чи одоо би бараг 200 доллараар Парадагаас их нэртэй ийм авчихсан чи ямар ялгаатай ямар мундаг юм бэ гэл тэр хүн. Тэгээд эргэлтийн хөрөнгөнд мөнгө авахгүй зөвхөн тоног хөрөмжөнд мөнгө яана гэд 1.5 тэрбум болоод нөгөө голом 5 тэрбум 3 тэрбум. 3-аас 1.5 тэрбум болоод тий 1.5 болоод юу очиж байгаа юм. Голомт дээр очиж байгаа байхгүй юу? банкн дээр. Банкн дээр. За тэгээ голомт бол тэгээ тэндээс маш хурдан судлаад шийд гэж байгаа. А тэр чинь зээл өг гэж хэн ч хэлээгүй байхгүй юу? А зээлийг хэн өгөх юм бэ гэхээр банк судалгаагаа хийж энэ үнэхээр юм хийх компани уу? Энэ үнэхээр чадах уу? Энэ чинь судалдаг э, мэрэгжлийн хүмүүс нь тэр э, банкныхан. За тэд нар 7 хоногийн дотор судалсан. А тэгээд судлаад 750-ыг л өгнө. Яагаад гэхээр барьцаа өрөнгөний юм. Энд чинь хөрөнгөө барьцаална. Exclusive гэдэг брэнд бол уучлаарай ерөөсөө юугүй шүү дээ. Зөвхөн нөгөө дөрвөн хантай байр одоо юу гэдэг нь те үл хөдлөхөл хөрөнгөч нь 750 болохоор энд байна. Тэгээ яг бодсон юм л та. Авахгүй байх боломж надад байсан. Татгалзах боломж байсан байхгүй юу? Тэгээ би яа түрүү нөгөө шунлын сэтгэл гэхээр За яадгийн 750 бол маш бага мөнгө байхгүй үйлдвэрлэлд. Юу аа зүгээр л нэг элсэнд ус тусаахын адил мөнгө байхгүй юу? А гэхдээ 750 саяар яаж бүтээн байгуулалт хийдгийг харуулъя. Тэр үед бидний 5 жил зүтгэсэн сүдэн хүртэгний төсөл буюу одоо бидний захиалга баталгаажчихсан байсан байхгүй. Зөрөгтэйгээр шууд хий. Гэдэг 750 сая төгрөгч ерөөсө тэр чигээрээ шууд 100% э, тоног төхөөрөмж болж байгаа байхгүй. А тэгээд үр дүнд нь юу исэн бэ гэхээр үр дүнд нь 480 мянган төгрөгөөр гарч исэн сүтэн хүртэг 120 мянган төгрөг л болсон байхгүй юу? Энэ л бодит үрдүн мөн үрдүн. Үрдүн. Цаасан дээр биш үрдүн байхгүй юу? Бид баялаг бүтээсэн. Тэгэд масаар үйлдвэрлэл ингээл э, За тэгэд э, энэ 750 сая төгрөгийг биш үү? Та 2013 оны 10 сард биш 11 сарын ихээр манай дансанд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгтэл 2011 2013. Уу тэгэл нөгөө зээл авчаал би ч ерөөсөө бүр телевиз болгонд очиж ярилцлага өгдөг. Тэгээ манай хүн тэгсэн. Яана одоо чи ганцаархнаа бүх Чингис Бондыг авцсан юм шиг л одоо Чингис Бонд чинь 1.5 тэрбум доллар тий. Тийм баха? А тэгтэл 750 сая гэдэг бол 0.3% баггүй юу? Маш бага мөнгө. Бүр маш бага мөнгө. Тэгтэл чи одоо бүгдийг авцсан юм шиг л ганцаараа л яриад байгаа. Чамаас өөр компани аваагүй мүү гэл тэгжсэн. Тэгэл үгүй чи 750 сая л гэх юм ядаж тэгвэл нэг тэрбум нэг гэдэг чи айгүй багтаа. Одоо чамаг хүмүүс ч одоо цаагуур чинь ойдлчд чи хүртэл нэг л их мөнгө авцсан л гэж ойлгоод байна да гэл нэг нэг юм өгсөн баг. Тэгэхэд тэгэл яг нэг тийм таа угаасаа л хүний нутагт маш олон жил амьдраад ирж байгаа хүнд хүний төрлөх төрсөн нутаг чи яг э, гадаад орноос илүү ойлгоход бэрх болсон байдаг найз нөхдөөс ахуулаад одоо ингээл ялангуяа Монгол айгүй төвхтөө. Тэгэхэр чин би тэр засгийн газрыг одоо ч магтана. Одоо ч би алтан уугийн тэр үйлдэлийг саашаа. Яагаад гэвэл тэр яг үйлдвэрлэж байгаа хүндээ хөрөнгө оруулалт хийсэн байхгүй. А даанч юу болсон бэ гэхээр 2013 <clears throat> оны 10 сар зээл авлаа. 11 сар зээл авлаа. 11 сарын сүүлээр манай дээр шалгалт орж ирсэн. Тэгэл юм хэлэхгүй. Тэгэл яах вэ нөгөө юм үзээгүй хүн гэж хэлж болно. Яа тэгэхээр үзээгүй юм чинь. Би Монголд ийм дарамт байдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Би Польшид тэр олон жил э, э, бизнес хийгээ явж байхдаа хилцээш тийм дарамт хийн ч надаас э, авилгалт хийж байгаагүй л хэвгүй юу. Тэгтэл бүр зүгээр л улаан цагаан тэгэл одоо ингэ ерэн зүр хүний хувь заяг шийдэх аюу амархан юм бэл. За тэгэл мач цэцэгтэй холбоотой сенсацууд үүссэн дээ. Зөндөө олон асуудлууд. За тэр болгоныг яриад яах вэ? Зүгээр хоёлаа нэг л юм дээр. Монголд өнөөдөр бизнес хийх, яг шударгаар бизнес хийх орчин ямар байна? Яг чамд одоо учирч байгаа одоо хам цөхөрлөлт гэдэг юм уу те одоо чамаа хүнд байдалд оруулж байгаа тэр систем юу вэ? Тэгш бас байдал л байна. Тэгш бас байдал тийм үү? Тэгш бас байдал авилгал бүгдэд тэгш боломжийг нэг гараанд өгдөг. А тэгэд та би урд нь бол зөвхөн компанийнхаа төлөө одоо ажилдаг, хөдөлмөрлөдөг, ярддаг байсан. 2015 онд нөгөө үнгүй юма тарана гэл амар гэсэн. Тэнд хин төрсөн юм бэ гэхээр одоогийн маяа төрсэн байхгүй юу? Нөгөө тэмцэгч маяа чинь би болцсон юм. Нэг ёсондоо чи бол зөвхөрч чинь. А тэгтээ би бууж өгөөгүй. Би тэнд магадгүй тухайн үед бол Тэгэхгүй миний хийж байгаа юм тэгвэл ийм их хэрэггүй л юм бол би ашиг зүрх бүх юма тарж би гадагш явах боломж тэр ихтгэл надад Польшс э, цагаач бол гэсэн юу ирсэн шүү дээ. Бид нар батлан даагаад ячи. Чи манай Польшд ирэхдээ угаасаа чи тэнд э, ажлын байр бий болгоод чи тэнд үйлдвэрлэл хийгээд ирсэн. Чи бидэнд дарамт биш харин ч чи бол э, нөгөө юм бүтээдэг хийдэг хүн болохоор тийм хүний чинь а тэгээ миний бас таньдаг найз тогтооч гэсэн бас их мундаг хүмүүс байдаг Тэгээ тэд нар чи Мая эдийн засгийн хүчирхийлэлд өртөөд нь шүү дээ. Э, тийм нөгөө санал ирэнгүүт хүн чинь бас нэг юм бодогдод. Тэр үед юу илээ гэдэг яг нэг стоп болж байгаа байхгүй юу? Э, зүгээр л өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Бид нар өөрсдөө бид нар өөрсдөө л өөрчлөх хэрэгтэй. Надад дандаа сонголт байд. Хүн болгонд надад ч ерөөсө хүн болгонд сонголт байдаг. 10% нь өгөөд асуудлаа намжих боломж байсан уу? Байсан. А би тэгтээ тэрийг сонгов. Яагаад гэвэл би буруу юм хийгээгүй байхгүй юу? Ер нь авилгалыг яах гэж хүн өгдөм бэ гэхээр буруу юм хийсэн бол тэрнийгээ нуух гэж өгдөг юм. А эсвэл яг хурцсуур хэлбэрээр одоо юу гэдгийг нэг асуудал хурдан шийдвүрэх гэж тул тий. А яах ёстой юм бэхээр өнөөдөр бид за яг хөө маяа яах би бол бодд юм. Би бол яах би тэгтээ тэргүй миний амжилттай явна амжилтгүй. Би тэгтээ тэргүй хийдгээ хийцэн. Би 10 би 20 ч хүрээгүй байхдаа л тэр бэмтэн байсан байхгүй юу? Би мөнгөний үнцнийг би одоо юу гэдэг нь зарим нэг хүний баг э, харж үзээгүй мөнгийг гар дээрээ тоолцсон хүн байхгүй юу? Тэгэхээр надад бол нэг тийм э, одоо юу гэдэг мөнгөний хор бол айл хэдийн 20 хүрэхэд гарцсан байсан. Тийм болохоор өнөөдөр надад юу чухал вэ гэхээр өнөөдөр ирээдүй хооч 10 жилийн дараа 15 жилийн дараа хинч үйлдвэрлэл эрхэлсэн бүгдэд тэгш боломж байдаг байсан. Энэ нэг танилын үг биш. Энэ нэг даргын үг биш. А энэ хил амтай болохоор асуудлыг шийддэг биш. Зүгээр л зарчим нь яг э, цагаан дээр хараар бууцсан яг ийм зарчимтай. Тэгэхээр өнөөдөр Майццер гэдэг хүний тэмцээд байгаа гол зүйл бол а ямар ч байсан бүх хүнд бизнес бол тэгш хэрэгтэй байх тэр боломжийн төлөө өөрийн зүгээс тэмцэл хийж байгаа. Энэний төлөө өөрийнхөө чадах зүйлээ хийж байгаа л гэж ойлгох уу тий. Тийм тэгж бол а тэгтээ хажуугаар нь би бас өөрийнхөө төлөө л ажиг. Би ер нь бас л та нэг өнцгөөс нь хараад үзээрэй. Би өөрийнхөө төлөө л хийж байгаа зүйл аахгүй юу? Тийм ээ тий. А гэхдээ энэ болгоныг засаж одоо мэдсэн мөртлөө засаж залруулахгүй байна гэдэг бол нэг талаасаа айгүй тийм нүгэл ахгүй юу? Хүн яагаад өнөөдөр авилгал өгчөөд дараа нь маттдгийн. Тийм бол битгий л өгөлдөв. А бид тэгэхэд э, та тэр э, за тэр 15 оны одоо тэр нөгөө хар хагасаа өдрөлтөө 9 сарын 19 багхгүй юу? Тэнд бол олон хүний э, юуг таньсандаа хин хинбэ гэдгийг хүн чанарыг хүн чанарыг таньсан. Зарим нэг нь манай салбарын хүн шүү дээ. Манай салбарын ахмадууд бол ер нь их сонин нөхдөд шүү дээ. Яагаад тэгэхээр өгдөг л байсан шүү дээ. Өгөөл явдаг шүү дээ. Чи хаанаас ирсэн? Тэ тэгэхээр эн чин тэр ахмадуудын бурууг тэр ахмадуудын буруу үйлдэлийг өнөөдөр манай үеийн идэлээ явж байгаа байхгүй юу? А тэгвэл би дараагийн хойч үедээ би замын засаж өгөхийг хүсэж байна. За одоо хоёлаа ерөнхийдөө цаг нэлээд болчлоо. Маа тэгэхээр яг уу би чи ярилцлагаа ихэнд хэлсэн хүн бол өөр хурал амьдардаг, өөрийнхөө төлөө амьдардаг. Тэ? Аа, хоёрт гэвэл ерөөсөө чи өөрөө одоо Монголд за пошт бизнес гэж бол орхиод Монголд ирээд бизнес хийлээ. Чиний өөрөө харж байгаа зүйл бол яг пошт байсан шиг тийм бизнесийн эрүүл орчин шударга өрсөлдөөн тэгш гараа, тэгш боломжийг Монголын бизнесийн орчинд олгох ёстой юм аа. Гэдэг бол битээр өнөөдрийн ярианы гол санаа байлаа гэж би ойлгож байна те. Тэгээд аа төгсөлд нэг л зүйлийг чамаас ихэд тодруулъя. Хойлоо ингээд дунд нь яхан эмх замбраагүй ярилаа л да чи өдрөх. Гэхдээ гол нь шинэ хэлэх гэсэн ерөнхий санаа гарсан байх гэж бодож байна. Аа яг exclusive би одоо үйлдвэр төр чи очиж үзчихсэн чиний дэлгүүрийг үзэж байсан те яг өнөөдөр тодорхой хэмжээгээр их мөнгөний боломжтой хүмүүст биш бүр их ядуудч биш ер нь ямар нэгэн байдлаар дунд төвшний амьдралтай хүмүүсийн хэрэгцээг хангах хэмжээнд үйлдвэрлэе явуулж байгаа гэж би харсан. А тэгвэл чи exclusive гэдэг өөрийнхөө компани өнөөдөр яг зорилго бүтээгдэхүүнийхээ одоо яг таргет өөрийн явж байгаа бай юу юм бэ гэдгийг хоёлаа үзэгчдэд товчхон тайлбарлаа ойлгуулчихгүй. Яг юуны төлөө яваад. Яад үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгтэй. Сонголт байвал А тэгээд боломж нь байх юм бол та үргэлж одоо өөрийнхөө эх орны үйлдвэрийг сонгодог байгаасаа гэдэг бол нэг а нөгөө төгөр хамгийн гол нь эксклюзив философи нь юу юм бэ гэхээр ер нь үндсэн нь хүн та өөрөө л гэдгийг үзүүлж байгаа. Одоо жишээлбэл миний энэ өнөөдөр өмсөд ирсэн энэ гурван хувцас 100 мянган төгрөг л болно. Аа. А 100 мянган төгрөг зарим хүнд бол амар пөх хямдхан тий. А тэгвэл ийм хямдхан хувцас өмслөөгээд маягийн үнэлэмж хямдардгүй л байхгүй юу? Тэгэхээр хүн та өөрөө үнц сэнэн. Та ямар ч хувцас өмссөн бэ? Та брендийн үнэтэй хувцас өмссөн ч хүн нь өөрөө одоо хог бол та хизэж таны үнц нэмэгдэхгүй. Тэгэхээр хувцаараа би үргэлж юмыг илэрхийлэхийг хүсдэг. Тэгэхээр Яагаад эксклюзив хамгийн боломжтой үнийг заавал бид барих ёстой юм? Бид э, энэ боломжийн үнийг гаргахын тулд энд бол маш олон үний хөдөлмөр явж идэг. Альва зүйлийн э, үнэ нь бүтээмжээс шалтгаалдаг. Яавал Монгол хүний бүтээмж дэвшлэх юм? Яавал Монгол хүн одоо үнэлэмжтэй болох юм. Цалин яавал өндөр авах юм гэл гэх мэтчний ийм зүйлдэл эксклюзив тэр чигээрээ анхаарлаа хандуулдаг. Өнөөдөр Монгол хүний дундаж цалин 500 мянган төгрөг байна. Хитвчэнд нь таарсан бүтээгдэхүүн байгаасай. Хүн өнөөдөр өрөвдөж биш. Монгол болохоор нь гэж өрөвдөж авах биш, таалагдсан болохоор нь авдаг. Ийм л брендийг бид бий болгоод явж байгаа. Тэгэд өнөөдрийг хүртэл үргэлж бас ингээд дэмжиж, эксклюзивийг худалдаж авдаг. Аа бас э, мэдтгүү тэгсэн мөртлөө бас дэмждэг, сэтгэлээрээ дэмждэг, холоос дэмждэг тий. Энэ бүх хүмүүстээ баярлаа гэж лээдээд галаахтаа тэгээд бүр их их л нөгөө юуны юм ярьлаа да. Хүн хүний юм ярьлаа. Түүнээс ш тэгэл хүмүүс чинь тэгээд заримдаа үйлдвэрлэгчхээсээ илүү тэгээд нэг юм тэмцэгч эсвэл тэгээд юм болгонд ингээл бла бла гээл тэгждэг л. Гэхдээ хүний амьдрал тэр чигээр л ер нь тэмцэл юм дөө. Би юу гэж хадж ийн гэхээр нэг ийм зүйл одоо над бодогддог нэг зүйл байдгийн. Хүн өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй байх ёстой. Хэрвээ үнэт зүйлгүй хүн их мөнгө ирэх мэдлэлээр очих юм бол одоо яаж самарч болдгийг бидний нийгэмд харж байна. Гэтэ өнөөдөр хоёлаа ярин дээр нэг хүчрэггүй тэр тийм байла, төр тэх ёстой, ингэх ёстой гэж би бол ярихыг хүсээгүй. Зүгээр майц цэцэг гэдэг хүний Хүмүүс ян зүрээр чамайг харж дүгнэдэгч бай. Яг мач цэцэг гэдэг хүний үнд зүйл юу юм бэ гэдгийг л харуулахыг зорьсон. Тэгээд мэдээж энэ бол чиний одоо хамгийн бүх цаг хугацааны урсгал донд хамгийн сүлд чам тунж үлдэх хамгийн эрхэм зүйл чиний өөрийн чинь үнс. Тэгэхээр би чиний үнсний төлөө бол чамайг бахархдаг бас чамайг үнэлдэг хүндэлдэг Тэгэхээр энэ энэ хിവэрэ байгаасаа магадгүй зүгээр л өнөөдрийн бэрхшээл гэдэг асуудал нэг цаг хугацааны урсгал донд бол жижигхэн зүйл. Хэсэг хугацааны дараа харахад тэр тэргүй энэ бүхэн өөрийн голдролдоо ороод цаг хугацаа урсах болно. Би бол тэгж итгэдэг. Тийм учраас уулзаж ярилцсанд их баярлалаа маа. Тэгээд бас амжилт хүсье.